Кирилл, всем привет! Мы находимся в Финляндии, приехали в гости в очень крутой зал. И... Кто-то не может записать, короче, превью уже три года, блин. Короче, мы приехали в Финку к Сами Хертруо в гости, а, постояли три часа в пробочке и, в общем, сегодня будем тренироваться и поели оливье еще, кстати, из дома принесли с а собой. ты умеешь. thinking of you. Thinking of, thinking of you. Thinking of you. Ран, ран, ран, ран! Давай, паркур. Давай быстрее! 360 метров. Короче, выходим мы такие из зала, а тут фестиваль ретро -тачек. А час назад никого не было. Очень хорошо. Опять. Оператор тоже упал. Что случилось? Мы находимся второй день в этом прекрасном зале. На меня смотри. Вчера отсняли очень крутые сальтухи. И сегодня отсняли очень крутые сальтухи. Я очень устал, но нам предстоит еще поехать к Валтере, попрыгать на площадке на улице. А завтра зал и Guess what are we doing? Jumps. Not. What I hate more than than Dominique Ditamata. His vlogs! <laughs> Oh no! Oh no! <laughs> We're doing vlog! Oh no! <laughs> давай. Oo. Hamstratsida. On. Yeah. Потрачь. Короче, что-то у нас площадочка не зашла, и мы решили поехать в зальчик. В этот замечательный зальчик. Макс Зальчик замечательный. Отлично. Восхитительно. великолепно.